හමුවා මාසත්සේ හමුවී යුගයෙන් ගැඳි යුගයේ ලංවී වෙන්වී වරිවගේ ඔබ හාමා රන්වයකින් දැනගේ දිවියේ ආශා ගැමුරින් ගැමුවේ ණයගින් සනහා අපමයි තැවුණේ ජන්මෙන් ජන්මේ රැවදීලා ඔබමා නෙතගේ රැඳුනා ගිම්හිම් සෙව්වාමා කත්තරේ අමුගී යුගයෙන් වැඳිගේ ලංවි වෙන්දි වරින් වරේ ඔබහාම රන්තුවකින් වැඳගේ ඉරහඳසේමා පැතුමන් පැතුවා සැනසුම් සයුරේ සුසුමන් හෙළුවා අතරින් පතර වියකිලා සටනේ අදමා දිනවා නිම් හිම් සෙව්වා මා සත්සේ හමුවී යුගයෙන් වැඳි යුගයේ ලංවී වෙන්වී වරිල් වරිල් ඔබ හාමා ගන්පුයකින් දැනගේ ඔබ හාමා ගන්පුයකින් දැනගේ ඔබ හාමා ගන්පුයකින් දැනගේ